Simba. Bwana nakuja kwako, nimetangua siri. Bila wewe Bwana mimi siwezi. Bwana nakuja kwako uongoze na mkono wako, nisije nikaanguka tena, ili nisivutwe naye shetani nikaangamia milele. Amina.